à tes pieds, je viens m'humilier, reconnaître ta sainteté. Abandonne à toi, car tu es mon roi. Emmanuel, tu es mon roi. Je te prierai toute ma vie, toi mon Seigneur, toi mon Père. reconnaître ta sainteté. Oh, nous abandonnons à toi, Seigneur. tu es mon roi, oh Yeshua, je m'abandonne. m'abandonne à toi. Car tu es mon roi, mon amour, je m'abandonne à toi. Car tu es mon roi. Yeshua, tu es mon roi. Alléluia, Seigneur. Je te à tes pieds, je viens m'humilier. reconnaître ta sainteté, reconnaître ta sainteté. Emmanuel, je m'abandonne à toi, car tu es mon roi. Mon Chilo, je m'abandonne à toi, car tu